ये स्लो स्पीड मशीन है एक मिनट में एक ही पैप बनेगा ये वापस चलेगी ठीक है आपको इमरजेंसी लॉक लगाना हो तो ये लगा दीजिए सारा कुछ बंद हो गया उसका लिया ने डिजिटल आया था कि नहीं आया था हाँ, दोबारा से आ गया सब आ गया बस डिजिटल डिजिटल देखना डिजिटल आएगा सब आ गया चला तो सही बंद किया चला हुआ है चला हुआ है डिजिटल आएगा